Jack Crime und Hug Duval. Oldtimer Jet Kunstflug hier auf der Hahnweide und da geht ein Traum von Hans Puskeiler in Erfüllung. Er hat lange dran gearbeitet, dieses Mal hat es geklappt. Die Patrouille Tranchant mit ihren CR 170 Fuga Magister. schön verdeutlicht durch Smokeöl, durch Paraffin, das auf die heißen Schubdüsen aufgespritzt wird und damit den Flugweg wunderbar verdeutlicht. Stationiert im Rennen diese beiden Fugger CM 170 Magistral. Schauen Sie mal, 4, 6 Meter Abstand bei etwa 650 bis 700 km/h. Ganz toll in Treppenformation gehalten. Punkt überall. Und Jack Ryan. Anlage ausgestattet. Mit diesem merkwürdig anmutenden Leitwagen. Aufgrund der Ähnlichkeit zum Alphabet nennt man dieses Leitwerk in der momentanen Konfiguration in Horizontalfluglage V-Leitwerk. Es signalisiert eben dieses Victory oder eben den Buchstaben V. Jetzt direkt auf uns zu. Ein Crossbox-Manöver. Genau, und ich glaube, ich muss nochmal zum Augenarzt. Auf uns zu ist Jörg, wenn sie größer wird. Das ist von uns weg. Im Zusammenhang malst du mir nachher nochmal auf, ja? So, dichte Formation. Die kommen auf uns zu sehe ich es ganz deutlich. Und Achtung, Formationswechsel und somit aus einem V-Leitwerk ein A-Leitwerk. Hupt überall und Jack Klein, Spiegelflug. Die Turbine kotzt sich, nachdem die nach hinten ausstößt, pupst die. Ja, ja. Konnte kaum lachen vor lauter Kacken, so Durst hatte ich. Entschuldigung. Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Boah, So, Vollattack jetzt nochmal auf uns zu von uns wegfliegend mit einem Linkskreis. Und bis zu 750 km/h schnell. Maximales Abfluggewicht von 3,6 Tonnen, momentan in der Kombination etwa 2,4 Tonnen schwer. Und ein weiteres fantastisches Manöver. Bug Duval, Jack Klein, Patrouille Tranchant, The Apache Roll. Dieser Turbomeca-Triebwerke. Ganz tolle Demonstration dieser Fuggermagister CM 170.